Hallo, ek is Jacques de Beer, huidige voorsitter van die beheerliggaam van die Hoërskool Grens. By voorwaart baie dankie vir die ondersteuning wat ons van u af gaan kry vir die opgradering van ons skoolpaviljoene. Part of this exciting project is to expand the seating so that spectators can enjoy watching netball and tennis as well. Die laerskool Grens is amper klaar op ons terrein gebou en daarom wil ons graag ons fasiliteite verbeter. As 'n oud leder van die Hoërskool Grens en tans 'n onderwyser by die Hoërskool Grens, is ons al lank besig om te bespiegel en te praat om iets groots te loods by die Hoërskool Grens en die laerskool wat nou betrokke is. Vra ons alle oud skooliere wat reeds hier betrokke was en wat reeds heiliglik betrokke is om ons te help en betrokke te raak by hierdie projek sodat dit een groot sukses kan wees. En dit is iets waarna jy kan terugkom en kan trots op wees besien waarna toe julle streef en waarna toe ons wil beweeg. Daarom soek ons julle samewerking. Baie dankie.